Thank you. Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Okay, um, hari ini kita ada lagi unboxing dan produk kita pada hari ini memang istimewa lah. Dah lama saya dapat tetapi baru sekarang ada masa nak buat lah. Okay, kalau anda baru saja mengikuti channel kami, sila tekan button subscribe. Dan kalau anda dah subscribe, saya mengucapkan ribuan terima kasih ya. Okay, jom kita lihat apa yang ada pada hari ini. Oh, berat. Berat dan kotaknya besar So kalau anda ada baca title, anda tahulah model ni apa tapi sebelum tu, jom kita lihat lah Okay Haa Dah tak boleh nak jual blaster kan? Ha, kita jual alat muzik pula. Kita jual violin. Haha, ha, ha, nampak tak? Ini memang produk yang betul-betul, betul-betul, betul rare lah. Kalau anda berpeluang untuk dapatkan pre-order, try dapatkan satu. Dan sekarang memang dah tak ada lah slot dia dah memang tak ada kalau lah dikatakan uh, ada lagi so pastikan anda dapatkan model ini ya ok jom kita keluarkan dia daripada kotak uish memang berat lah uh. Oh. Ah. Huh. Okay, keluarkan dia daripada plastik. Wah. Macam ni lah unboxing. Kita tunjukkan apa yang anda akan dapat daripada box dia sampai isi dia. Kalau anda rasa boring, anda rasa ai apalah Sean ni buang masa dia. Ha, kalau macam tu gunalah pattern skip. Pattern skip tu kan ada. Okey. So ini memang adalah kotak Wailin lah. Oh, cantik kotak dia kalau anda boleh nampak lah. Tengok dia bersinar-sinar. Memang kotak Wailin yang betul lah. Huh. Siap lagi ada pemegang. Dan brandnya daripada apa, saya tak sure lah model blaster ni brandnya apa. Sebab kotak tu seperti anda lihat memang kosong lah. Tak ada tulisan apa-apa. Dan dia kotak Wailin macam ni je. So dia ada strap lagi yang anda boleh bawa. Ha, jom kita lihat. Satu, dua, tiga, empat. Ha, kualiti dia consider cantik lah walaupun maybe ada calar-calar sikit tapi saya rasa dia ada satu lapisan uh, plastik ataupun layer protektif dia lah maybe boleh koreskan ke apa, tak sure ha, uh, jom kita lihat Ui, satu lagi wow <laughs> so inilah model lah model Tommy Gun kita panggil Tommy Gun lah so Ha kita buang, kita buang, kita letak tepi. So ini adalah apa yang anda akan dapat daripada set lah. Set dia sebenarnya um, ada 1, 2, 3. Consider 3 package. So yang basic package dia anda akan dapat Mac untuk set uh, set untuk Mac punya. Artinya anda dapat Mac. Lepas tu uh, macam ni lah. Yang ni blaster dia. Dan ada bud. Ha, itu Mac punya set. Lepas tu dia ada drum punya. Artinya selain daripada Mac, dia ada drum. So drum, kalau drum anda dapat ini. Ini pemegang dia ni. Bukan ini yang ini lain. Ini untuk Mac saja Dan blaster. Dan kalau apa yang anda lihat di sini, ini adalah full package. Ah, sorry. Drum tu anda akan dapat yang ni. Ha, daripada besi. Siap dia ada ini. Dia ada thread 14mm. Kalau drum lah. Kalau drum anda dapat ini ini, ini, ini dan ini tanpa inilah, tanpa Mac. dan ini adalah full set ha, panjang betul ini adalah full set siap dia punya violin ha, dia dalam full set ni dia memang bagi Mac, dia bagi drum dia bagi yang ni uh, untuk Mac punya untuk drum punya so anda suka lah. kalau anda nak Mac, anda pasangkan jenis yang Mac. kalau anda nak drum anda pasangkan jenis yang drum so dua-dua ada okay dan kita sambil-sambil tu kita tengok ah, apa yang dia bagi di sini so charger yang biasa ni 7.4 dan battery pun 7.4 dengan menggunakan XT30 lah connector XT30 so dia punya ni memang XT30 punya connector lah lepas tu dia ada bagi satu um, plastik punya mazo head wah kalau dia dah tanggal lah ni sepatutnya dia warna hitam ni nampak Lepas tu dia spray Bagi silver <laughs> Ada ni ha, Cermin mata hitam Ala-ala mafia kan Kalau anda memang mengenali Tommy Gunn ni daripada filem-filem mafia ha, Macam tu lah dia siap bagi Cermin mata hitam lah So anda bolehlah match Pakai macam ni barulah macho kan Barulah mantap ha. Lepas tu apa lagi Okay dia ada satu uh, tag lah artinya dia punya tag ada number Number series lah ni saya rasa Okay So Dan ada satu lagi ni Kepingan apa saya tak sure dia besi Dan ada dua screw Screw ni untuk ikatkan dia punya bat lah Okay uh, Saya try tukar angle Lepas tu kita tengok secara lebih detail lah Jom Okay, so ini dia kita lihat secara dekat video ni agak panjang lah sebab nak perkenalkan satu-satu part kan. Jom kita lihat daripada Mac dulu lah. Okay, Mac dia um, macam ni. Daripada plastik, eh, nylon lah bukan plastik. Kualiti biasa-biasa saja. Dan kalau anda lihat di sini dia ada tulisan lah. Dia tulis Crypto Ordinance Co made in USA tetapi disebabkan um, set yang ni memang full set lah saya memang minat dengan drum lah so saya akan tunjukkan lebih uh, untuk drum punya Mac satu oh berat oh. ini dia punya bat uh, berat memang berat tapi dia diperbuat daripada uh, nylon ataupun plastik dan rasa berat dia saya rasa dia ada tambah pemberat besi lah dalam ni dan kepingan belakang ni dia metal besi hitam ni cara masukkan bateri nah, sebelah sini right tengok lagi wow dia punya drum mag ni wah oh, seketul ni memang besi lah saya rasa sini besi Oh, memang sini besi. Di sini masukkan dia punya jago tapi ketat je. Okey. Wah, ini berat dia berapa? Nanti saya timbang. Ini saja. Okey. Uh, ini adalah besi juga uh, buffer ataupun outer bearer. Kalau anda tukarkan menggunakan um, drum, patut anda kena tukar inilah. Sebab sekarang dia punya plaster oh. ha, yang ni yang ni pun bersih juga ok kalau setup macam ni dia sepatutnya untuk Mac tetapi kalau anda nak drum anda kena tukarkan yang ni dan masukkan yang ni lah dia punya hand grip ni ha, macam ni dia kena buka yang ni ya. buka pasang ha, barulah berjaya kan ok So accessories dia memang seperti tadi Ini cermin mata keselamatan Kalau anda nak main anda pakailah cermin mata keselamatan yang lebih sesuai ya. Ini cermin mata hitam ni untuk bergaya je Bateri yang dia bagi uh, XT connector XT30 untuk 7.4 volt Dia ada bagi yang ni screw untuk ikatkan bat dia Ada ni dia punya plate untuk pasangkan pada body dia charger dengan nylon punya uh, mother head lah ok itu saja yang ada dan dengan kotak dia lah memang perasaan ni tangan lah kotak dia free sedap ini memang dibuat khas lah build custom build lah untuk model yang ni so kalau anda nak bawa dia pergi mana-mana ni anda bawa dengan ni je cukup bergaya hmm. lihat sikit hmm. ok aku Kualiti dia memang consider ok lah Saya tak pandai lah alat muzik ni Tetapi tengok memang barang bagus lah Alright, so uh, sebelum kita sambung balik Saya rasa saya pasangkan part dulu Yang bahagian depan ni saya tak nak tukar uh, Sepatutnya kalau tukar macam ni dia lebih berjaya kan Tapi saya rasa cukup lah sekadar yang ni dulu Sebab nak testing je kan Okey, pasangkan uh, bat dia mudah saja yang pakaikan battery ni, masukkan wire dia sampai ke ujung. Okey, keluarkan dia pada ujung ni. Lepas tu yang sini ikatlah dia punya skru ah. So dia ada bagi dua skru, satu panjang, satu pendek. Yang panjang di bahagian belakang. Dia menggunakan ini mengapa? Philip ah masukkan saja untuk ikatkan dia dan satu lagi kat depan lah warna kayu dia ada tiga, tiga jenis dan yang ni yang warna gelap lah saya suka yang gelap-gelap saya ada warna terang sikit okay. Dah siap, ni belakang ni bolehlah masukkan battery ya. So, sebelum yang tu kita bagi close up sikit uh, untuk drum mag dulu. So, seketul dah drum mag yang ni, dia ada tulisan sikit kat sini. Kalau anda boleh nampak. Dan juga di sini. Ini tak boleh nak pusing. Tak ada apa, ni saja. Dan kalau belakang ni dia ada satu clip lah. Ha ni, tempat dia untuk slot in kan di bahagian sini. Dia slot in baru dia boleh clip okay. dan kalau anda nak lihatkan blaster dia ini depan Ini dia ada bagi uh, sling point untuk sling besi ini pun memang daripada plastik lah dia bukan kayu betul lah cuma yang ini uh, daripada besi ataupun kalau anda nak tukarkan yang ni kalau ni dia ada gigi lah trade Okay, boleh tukar ini memang daripada nylon ini besi dan kalau anda boleh lihat dia di belah dalam ni uh, dia punya silinder sini dulu ha, ini adalah mag release tolak ke atas untuk releasekan mag dia nampak di sini ini tempat dia ikatkan mag tu lah anda releasekan dia ini dari besi dan full auto di sini kalau single tolak ni ke sebelah sini ni fire selector uh, ini safe safety mechanism fire dengan safe dan di sini uh, tempat untuk lekatkan uh, inilah kalau anda nak dekatkan yang ni okay, di sini dan juga ada tulisan sikit walaupun ni nampak cantik lah kayu dia tapi dia bukan kayu betul lah okay. di belakang ini adalah kepingan besi ya, nampak kepingan besi ini pun selingpuan besi di sebelah sini juga ada tulisan lagi dan ini memang dia bergerak lah dia ada blowback Mac Prime saya tak sure nanti saya test Alright. So sekarang saya masukkan uh, mat dia. Mat dia kena slot in lah. Macam ni. Mat dia memang berat sebelum itu. Ha, kita timbang dulu mat dia. Mat dia saja seketul ni. Wah, 1045. Mat ni saja seketul. Sudah 1 kilo. <laughs> Patutlah berat. Okay, kita masukkan slot in ini anda kena pastikan dia betul-betul dah terklip lah. kalau tak dia jatuh kena kaki hmm. boleh nangis 3 hari 3 malam wow Ooh. wow sudah pasang ini memang sangat berat oh. ok um, sekarang kita nak masukkan bateri bateri yang dia bagi 7.4 volt 7.4 volt ni uh, saya tadi adalah try-try sikit dia rasanya tak berapa sesuai lah untuk uh, semi untuk semi saja auto memang okey sebab dia macam kurang sikit lah uh, dia macam sangkut-sangkut sikit mungkin dia tak cukup power ataupun bateri yang ni belum charge saya tak sure kalau anda ada bateri 11W masukkan bateri 11W terus ok kita try masukkan uh, 7.4 dulu kita lihat perbezaan dia dengan 11 lah ok sekarang ni 7.4 lah ok wah Alright, kalau save, wah beratlah ni. Hmm, menyesal masukkan ni. Patut tak payah nak tunjukkan ni dulu. Okay, kalau save, dia memang tak boleh nak tembak lah. Kalau fire, tolakkan ni ke sini. Full auto, tengok belah sini. nampak dah So sekarang saya bagi 11 volt Kita tengok Ini 11 volt lah Connector XT30 juga so, 7.4 volt dia macam Kurang sikit lah Feel dia Kurang sikit ha. Ini kalau 11 volt lah close up dan kita buat FPS testing. Okay, masukkan bateri. Kita adjust it. Dan tutup balik. Macam ni je. Huh. Cantik lah design ni. Alright. Oh. Dengan blaster, dengan mag yang berat ataupun drum mag yang berat ni berapa kilo dia jadinya? Doi, tak boleh lah dia dia dah sangkut kat bahagian bawah ni ke <laughs> macam ni ah ha, macam ni boleh oh, 3.5 kilo oh, <laughs> patutlah berat antara plaster yang paling berat lah saya rasa so far Okay, menarik menarik so tempat masukkan gel dia di sini ya eh. dia macam susah sikit ah ha, boleh pun ha, wow dia boleh terus keluar so ni kena jaga-jaga lah, nanti hilang nanti ha, masukkan jawbo kat sini dan tutup balik kalau nak release mag tu nak release mag ni inilah kena tarik ok tarik ni nampak tarik keluarkan dia ha. kalau nak tengok gaya mag ha, ni mag sama dia ada alo yang ni kan ha, slot in saja. Ha, macam ni ha, inilah gaya mag Tommy kan, gaya Mac ada yang suka jenis Mac punya kan tapi macam gaya Mac ni kekurangan sikit lah bagi saya dia tak cukup mengancam lah pakai drum lah baru panggil Tommy kan ha, macam tu lah alright jom sekarang kita pergi kepada uh, FPS testing dan selepas eh pergi kepada close up dan selepas tu kita pergi kepada FPS testing dan sebelum berakhir uh, session yang ni kita tim, uh, ukur sikit jumlah kepanjangan dia berapa consider 80 cm lah jumlah panjang dia 80 cm okey Okay, so ini saya dah masukkan gel ball lah. So, gel ball dia uh, ini 7 ke 8 mm punya gel ball. So, kalau anda tekan dia memang pecah, ah, tak bahaya lah. Alright, so kita masukkan dia kepada plaster. Berat oh, semua benda-benda ni berat-berat. Okay, pastikan dia dah lock lah. So, try sekali lagi. Mac Prime memang tak ada. So, kalau tak ada Mac Prime, kita kena shoot lah kita kena shoot dulu ah. alright kita teruskan uh, kita terus kepada auto sajalah ah. jom kita lihat lah ni bateri 11.1 volt ok so uh, rate of fire dia 13 biji dapat 224 ke wah Wah, macam tak apa-apa tepat lah. Jom kita sekali lagi. Alright. Dia macam tak apa-apa nak feeding ya. Okay. So, kalau ikutkan di sini dalam dua satu dua dua lah. Ah, dua-dua lah. Maybe dia baru lagi, so dia tak apa-apa nak smooth. So dia macam kurang sikit fit dia. Try lagi. Ah, okay. Dia memang baru lah tu, dia kering lah dalam tu. Ah, ha, around dalam 200 ke 220 fps. Okay guys, so macam mana dengan performance kita punya Tommy ya? Oh. Memang menarik lah, menarik gila lah bagi saya lah dengan perasaan di tangan yang berat cuma uh, itulah tadi maybe masih baru so dalam uh, drum mag dia kering that's why dia punya feeding mula-mula tu dia macam sangkut-sangkut sikit kan tapi selepas yang tu dia dah okey dan satu mag yang ni uh, at least boleh masuk dalam seribu ciao at least lah uh, sebab tebal dengan besar okay. perasaan di tangan memang the best lah sebab berat memang sangat berat sebab disebabkan di sini pun dia ada bagi pemberat uh, drum ni pun memang berat dan di depan ni pun ada pemberat juga cuma kalau anda masukkan uh, yang ini dia tak adalah berat sangat dia dah kurang sedikit dan pegang macam ni pun best jugalah finishing memang consider ok memang consider ok cuma satulah kalau semua part yang ni betul-betul kayu uh, itu memang antara yang terbaik lah cuma dia bukan dia nylon saja. Okay. tapi kalau nak untuk sekadar simpanan ataupun untuk bawa ke game pun memang sesuai lah ni masukkan bateri 11 volt huh, memang puas hati ya kalau memang anda berpeluang lah untuk buat pre-order sekali lagi untuk model ni katakan model ni ada dibuka untuk pre-order lagi so pastikan anda dapatkan model yang ni dengan dia punya violin uh, box ataupun casing tu kan memang uh, menarik gila lah bagi saya dan unit ni saya rasa saya simpan lah adalah blaster yang ketiga saya blaster yang ketiga lah dan yang lain memang tak minat lah sangat nak <laughs> simpan yang ini istimewa, betul-betul istimewa so saya akan simpan alright, saya rasa sampai di sini saja video pada kali ini kalau anda berminat untuk uh, pre-order model ni ke ataupun nak tahu lebih lanjut pasal yang ni try lah tengok-tengok link-link di description di bawah ya dan jangan lupa untuk klik subscribe dengan butang loceng di sebelah dia supaya anda tidak ketinggalan mana-mana update daripada kami lah alright sampai di sini saja kita berjumpa lagi pada video akan datang saya Sean daripada Blaster Mania bye-bye